तो चलिए शुरू करते हैं First Blood. First Blood. First blood कुछ भी कुछ भी करता है तू चीटिंग चीटिंग चीटिंग करता है तू छह साल मॉस्को पैसा बर्बाद First blood.